السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع سبيد موني مينر موقعنا النهاردة اللي بيديك عائد 65% يوميا وهو طبعا كاتب لنا مدى الحياة لكن طبعا مواقع الاستثمار كلنا عارفينها عمرها ما تقعد مدى الحياة اخر موقع بياخد اسبوع او شهر بالكثير وبعد كده بيكفي النهارده هنجو هنجرب الموقع ده النهارده ونشوفه اذا كان هنقدر نستثمر ونشتغل ونكسب منه ولا هينصب علينا بس ان شاء الله نقدر نستثمر ونشتغل عليه ونقدر نربح من الموقع وطبعا دي احصائيات الموقع زي ما انتم شايفين فيش غير 57 شخص فقط المتصل الآن و1037 شخص اللي مسجلين على الموقع وطبعا دفع, دفع كل الارباح دي للاشخاص اللي استثمرت على الموقع ونحن الوقت حنروح نجرب على الموقع نستثمر على الموقع ونشوف اذا كان الموقع صادق او لا وان شاء الله يكون صادق ونقدر نجمع راس مالنا تاني وناخد اكتر بكتير باذن الله من الموقع الاستثمار موقع Speed Money Miner لكن احب انوه على حضراتكم قبل ما تشتغل او تستثمر على الموقع يا ريت يكون استثمارك على مسؤوليتك الشخصيه نحن بنجرب مع بعضنا المواقع وبنشوف المواقع اللي ممكن نكسب منها ومع الشغل مع استمرار الشغل على المواقع هنقدر نعرف المواقع الصادقة والمواقع النصابة فإن شاء الله الموقع يكون صادق حتى لو بقي صادق معانا لمدة معينة لو كام يوم فقط هنقدر نجمع راس مالنا تاني لأن الموقع بيديك 65% يوميا يعني أنت خلال يومين فقط هتقدر تجمع راس مالك تاني لو خد الموقع أكتر من 3 أو 4 أيام هتقدر تاخد او تربح من الموقع ان شاء الله فطبعا الموقع لو خد مثلا خمسة ايام هتقدر تكسب عائد الموقع عائد الاستثمار بتاعك وكتير كمان آه، بس طبعا انت وحظك بقى فانت ممكن تسجل وتستثمر في الموقع الموقع تاني يوم يقفل ممكن تستثمر وتسجل تسجل وتستثمر على الموقع والموقع ياخد خمس او ست ايام يعني ويقفل بس انت هتكون في في الطريقه دي ان انت ايه رجعت راس مالك وكسبت من الموقع اضعاف الربح بتاعك فيلا بينا عشان خاطر ما نطولش على حضراتكم يلا بينا نروح نسجل الموقع ونستثمر في الموقع وزي ما انتم شايفين قدامكم طبعا لو بصينا فوق خالص هنلاقي كلمه تسجيل وتفويض هنضغط على تسجيل طبعا هو فاتح لنا وضع فاتح لنا طبعا واجهه التسجيل اول حاجه بندخل اسم التسجيل بتاعك وبعد كده البريد الالكتروني وبعد كده كلمه المرور ونضغط انا لست برنامج روبوت وبعد كده هنضغط على انشئ حساب حمل البيانات ورجع لحضرتك وبعد ما ملأنا البيانات ضغطنا على انشئ حساب فتح لنا طبعا واجهه تسجيل الدخول الموقع هنضغط لست برنامج روبوت وهنكتب اسم التسجيل بتاعك وكلمه السر وبعد كده هنضغط على تسجيل الدخول فمجرد ما يفتح معنا الموقع بيفتح معنا بالواجهه اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم فبصينا من فوق كده هنلاقي مساهمات وفوق حتى وسيصرف والاحالات واعدادات ومخرج طبعا عشان خاطر نبدا نستثمر في موقع او نشتغل في الموقع هنضغط على فوق حتى بعد كده نختار محفظه Payeer بعد كده بيدينا رقم محفظه ال Payeer كده ناخده copy او نسخ بعد كده نروح على محفظه Payeer بعد كده بنروح على علامه الماوس او السهم ده كده بعد كده بنحط الرقم اللي اخدناه copy نضغط كده لصق وبعد كده نكتب مبلغ التجديد هنخليه طبعا عشرة روبل وبعد كده هنضغط على send او ارسال كده اكتملت العمليه بنجاح بعد كده هنروح على علامه الساعه اللي تحت دي كده هناخد طبعا معرف العمليه هناخده كده copy بعد كده نروح تاني للموقع بعد كده نحط رقم معرف العمليه هنا كده لصق وبعد كده نضغط على التحقق من الدفع وزي ما انتم شايفين تم تجديد رصيدك بمقدار 10 روبل كده ناجح نضغط على نعم بعد كده نقفل الصفحه بعد كده نروح على مساهماتي او نضغط على مساهماتي كده من فوق وكده اضاف للرصيد 10 روبل زي ما انتم شايفين كده والتعدين اشتغل معايا لو نزلنا كده تحت هنلاقي طبعا اثباتات سحب كتير مدفوعات الدخل ناس كتير اللي سحب 1 روبل 1 روبل ناس كتير طبعا سحبه من الموقع كلها طبعا ناس كتير عامله ايداعات في ناس عامله ايداع ب 520 روبل وفي اللي عامل 247 وب 30 وب 70 ناس كتيره طبعا عامله ايداعات على الموقع فانا طبعا اجيب لي الدخل اليوم بتاعي هيكون 6 روبل آه، الدخل لمده 30 يوم 195 روبل كده وبكده نبقى عملنا استثمار في الموقع بمبلغ 10 روبل وطبعا هنشوف باذن الله منه كم ساعه كده هنحاول نسحب من الموقع باذن الله يكون الموقع صادق ونقدر نكسب منه وطبعا لو جمعنا راس مالنا طبعا هنعمل ايداع تاني بمبلغ اكبر طبعا من 10 روبل عشان خاطر بس نتاكد الاول ان الموقع صادق ولا لا وده كان موقعنا النهارده يا رب يعجب حضراتكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته